राजस्थान में पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया जा रहा है समाज द्वारा दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया और इसके साथ ही विभिन्न जिलों में सड़कों पर भी जाम लगा दिया गया साथ ही आरक्षण नहीं मिलने पर रेल और सड़क यातायात को जाम करने की चेतावनी भी दी गई है इधर पुलिस द्वारा भी भारी बल तैनाती के साथ यह कोशिश की जा रही है कि आंदोलन को किसी तरह से रोका जा सके इधर गुर्जर इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है कुल मिलाकर सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर में गुर्जर समाज की एक महापंचायत हुई और इसमें यह कहा गया कि गुर्जर सहित रायका बंजारा गाड़िया लुहार और रेबारी जातियों को पाँच फीसदी आरक्षण देने के लिए 20 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसमें यह कहा गया था कि गुर्जर समाज सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रेल तथा सड़क यातायात को बाधित करेगा महापंचायत समाप्त होने के बाद फैसला की अगुवाई में गुर्जर समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस आंदोलन में बातचीत के लिए तीन मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है इनमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और समाज कल्याण मंत्री भंवरलाल मेघवाल शामिल हैं कुल मिलाकर गुर्जरों